okay nonke nityhile kweli phepha bendithethilani kulo he hayi hayi the nilele nje nonke nityhile kweli phepha ndithethilani kulo okay kukho ntoni phambi kokujonga masijongeni phambili kwakho kukho ntoni kukho umgca wamanani andithi ne uzawuthini ke ngoku uzawufakela amanani ashiyi very good lindo kuhle uzawufakela amanani atheni ashiwiweyo andithi okay lo mzuzu nisenza umsebenzi ndifuna umntu anze umsebenzi wakhe siyaqonda kuba kaloku lo mzuzu senza umsebenzi mna ndizawubiza umntu oyi-one apha etafuleni kum siyavana okay ukuze azondifundele amanye amagama yes da ndizababiza ngokwam suphakamthisane ndizababiza ngokwam so qalisa ke bhala bhala bhala qalisa ubhale ndikubone qala